Всем привет, и с вами Честрок, и сегодня мы продолжаем играть в Fallout New Vegas. Я уже, как повторялся в прошлой серии, никогда не играл в подобные игры. Именно с таким сейтингом Про постапокалипсис. Спокойно, Шен, не волнуйся. Он не укусит, пока я, я не дам ей команду. Секунду. Так, все отлично. Доктор Митчелл сказал, что ты можешь обучить меня выживанию. Я думаю, я смогу тебе кое-как показать видать. Давай встретимся снаружи за салон. Субтитры быстро. Мигрирующая стрелка на вашем компасе показывает указание расположения вашей цели. Так. Я уже сказал в прошлой серии, что не собираюсь играть в супер добряка. Но и... Так как я играю на сложности очень сложной, это максимальная сложность, но не хардкор. Ваша карма уменьшается. стоит все-таки красить что-то полезное, а не все, что увижу. Вас не... Вас не видят Вас обнаружили. Блин, может скрытность прокачать. Вас не видят Давайте сохранимся. Отлично. Все. Все собрали. Сложность очень сложная. Готовимся. Теперь видишь эти бутылки. Надо забраться с ними. Правильно мыслишь смотреть лицо. Не двигайся, легче well, that's a start. Неплохое начало, но ну что там теперь? Всю жизнь по бутылкам стрелять? Я тебе вот что скажу, мне надо отогнать гекконов от наших источников. Они по воде ходить туда, тварюги. Ну, давайте. Я даже не играл в такие в ой, Fallout не И, <laughs> ну, очень сложно. Думаю, нам кое-что понадобится. Так, Труди в барном салоне, она мать для многих из нас поговорить с ней, Она рассердится на меня, если я не попрошу этого сделать. Секунду. иди. Я заметил вот. Короче, будем брать все, что не прибито. А ну-ка, состояние пушки плохое. Hey there. Значит, этих ячков, кстати. О, верстак какой-то. Можем собирать наука, взрывчатка, наука. Так, можно крафтить разнообразные вещи с помощью науки, понятно. А тут разбирать гильза, капсул, свинец. Понятно. В принципе. Нам сказали убивать гекконов. Или нет? Или я отказался? Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Так. Так, я что, Not in обучение Good отклонил? Springs, Ну да no. ладно. But if you're up for a little scavenging, there's always the schoolhouse. Most of what's in there is junk, but there's this old safe that even Easy Pete wasn't Старый able to crack with сейф. dynamite. If you want to take a shot at it, take these. If the lock's too much for you to handle, reading through the magazine might give you the edge you need. Так, Always happy to help someone down on their luck. попасть в плен. посоветуешь дорогу? Sure can. Конечно, выходи из Take города the на road southeast out северо-восток of и иди town по till it hits дороге, the пока freeway. Prim is не the town with the упрёшься roller в coaster, straight south. автомагистраль. Can't Дальше miss на it. юг увидишь NCR patrols do a good job of keeping the следы за highway clear, безопасностью but I'd keep your магистрали. gun where you can reach it На easily. твоем месте держал You never know who оружие, you'll на run которое into. никогда не знаешь. Off the road, you'll probably Мой start running совет into hostile по wildlife. возможности держись My ближе advice к would be дороге, to stick чуть to the highway отойдешь, when и, you скорее can. всего, придется отбиваться. Чем ты I здесь? hunt geckos mostly. В основном The meat's pretty охотятся good, and I can на always find a buyer for the гекконов, hides. мясо вкусное, I и also help шкуры keep the town хорошо clear of rat продаются. scorpions and coyotes. Not many people live in Good Помогает Springs, so защищать город от wildlife is always creeping in. скорпионов и кай- кайтов. Until next time. Ну да If you're ладно, not gonna buy something, get out. выживание. What the hell is your problem? Выживание ничего. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Рады Welcome видеть to the тебя. Prospector Saloon. Not much, other than there were a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. Sounded like they came in from the north at Quarry Junction. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. бы их винить. Продолжай. That whole area is Всякий overrun with the шут, kind of всякий critters that just get затронут mad товарищ, if you чтоб- shoot them. Merchants avoid Так, that whole торговцы stretch of охотно. I-15 like it's Раз, radioactive, раз, пятнадцать. which it could be for all I know. Туда они I didn't направились, hear точно. exactly, but the leader was talking about the strip. Погоди. Fellow wants to get there and avoid the 15, he'd have to go eat. Ладно, мне это ничего не говорит. Sure, the outside looks М, okay, but нормально, I think something broke on the но inside. Удачи внутри. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. And that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Остальные неизвестны. Так, ей дали задание на починку радио. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this trader, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. Что торговец? We Ну, figured he да, was понятно. just in shock. So we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Короче, пришли за торговцев, которые они собирают. Cobb hasn't exactly been looking for Ringo too hard. I think he's afraid that Ringo will ambush him, which is probably true. He's holed up at the abandoned gas station up Он the находится. hill. Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Uh, Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they Короче, can make это trouble. бандиты, what we're совершившие dealing with побег now. недавно из тюрьмы. You mean murder him? That's not our way. Even if Cobb is scum, he can bluster and threaten all he wants. All right. Так, He's a convict, just without the chains. Said his как name was подрывники. Cobb. Powder gangers is what they call themselves. Большая банда. Plenty more like him Это out there. куча бандитов, которые большие банда. I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. Он держится особняком от других, понятно. Fine by me. I'm sure I've got something you like. Честь на продажу. Лечь плюс 10. 30 крышек. Так, у меня куча всякого барахла. Так, начнем. Бок, сигарет. Куча книг. книги все. Так, грязная вода, костюм, дешевый, кстати, костюм. Так, что у меня? Чини сам, ремонт плюс 10. Самогон, Ядеркова. Ладно, пойдет. Give me a shout if you need anything else. Be careful out there. У нас есть патроны. Hi there. Sticking around Good Spring? Sure. What do you want to Есть know? проблема, что ты хочешь узнать. Around here, mostly coyotes and geckos. The coyotes are pretty dangerous in large packs, but otherwise they're nothing to really worry Геккона. about. The geckos aren't too tough, but they've got a nasty bite. I've heard about bigger, nastier versions out in the wasteland, but I've never seen them. Stick to the roads when you can, and steer clear of the hills north of Good Springs. The critters up there are big and poisonous. Southeast of here is Prim. Can't miss it. Since it has the giant old roller coaster right in the middle of town. The NCR's got an outpost there. If you follow the road north, you'll eventually hit Sloan and Quarry Junction. If, I wouldn't... региона и так далее. НРК. The new California Republic. Bunch of settlers and Группа soldiers coming in колонистов from и the солдат west. с запада. fixing on making Nevada their own. They can be right pushy, but the roads are safer because of them, so I tend to let it go. Not that I got a choice. If you want to know anything else, just Так. ask. Until next time. Мгм. Отлично. Украсть на глазах у людей я не буду. На карту надо посмотреть. Инфо. Карта мира. Дом дока нечего, магазин. Так. Что за здание? Так, предложить Линга помощь. Я хочу пройтись. Где-нибудь мобов начальных поубивать. Надо... Я ж по случайности отказался от этого квеста начального. Только в какую сторону бежать? Они мне предлагали. Давайте туда сбегаем. Или в какой стране вообще задание? Давайте в сторону задания. Так. Кладбище. Город другой. Так. Давайте предложим ему помощь. ящики. Ну, потихоньку в ящиках утаемся. Вон старая заправка, как я понял. Это тот робот, который нас спас. А он здесь, кажется, единственный. А что это? Торговые автоматы и что? Нормально. That's close enough. Who are you, and what do you want with me? Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of Caravan? You know how to play? Caravan? It's a two-player game, and the winner takes the whole pot. You build a caravan using the cards in your deck. The goal is to create caravan bids that beat your opponent's bids. So there's more strategy than luck involved. It's why you won't see caravan in any casino. Too slow-paced. And more importantly, no house edge. Here, take this holotape. It goes into more specifics about the rules. You'll also need a deck, so take one of my spares. So, you feel like playing a game? All right. Yeah. He doesn't look very tough, though. Он знает, что его ищут. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. All I've got left on me are a handful yeah. of caps, but you get me out of this and I'll make sure the Crimson Caravan pays you back. You've got my word. Так, мне... We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Так, понятно. почти еда. Еда всегда хорошо. И правда на сложности очень сложно. Не выставим битву. Ну еда хотя бы здесь есть. Потом поговорим с ним. Давайте сходим к кладбищу, наверное. Разрушенный дом. Какой только стороне это кладбище. Так, карта. Прямо. Понятно, просто я думал, они могут что-нибудь сказать любопытного. Они будут говорить, как и вскалим какие-нибудь факты. Так пробежимся сюда. Надо посмотреть, какое оружие лучше. Карта мест. Статус. Снаряжение оружия. Так. Пистолет лучше всего. И патроны более экономят. Что-то здесь пустовато. Пока. О. Обещали, кстати, нам геконов тут начальных врагов. Подобного ничего нет. Бегу врагов нет лопата. По спуску низ источники. Аккуратненько. Чудо клинишь. А пусть радио работает, ладно. Ну уже что-то находим. Ну, местных жителей здесь явно нет. какие-то развалины. О, какой-то чувак. Сейчас к нему подойдем. Бутылки пустые. Да, работает. Я слышал об этой системе попаданий, регистрации попаданий. Ну ладно. Мы прошлись, получали кучу квестов. Выполнять мы их будем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.